Ewell Motion erklärt das Darwinsche Evolutionstheorie. So bewegt sich der Urzeitbewohner. Und so bewegt sich der Neandertaler. <laughs> Und so bewegt, <laughs> und so bewegt sich der Neuseitler. Und meine Damen und Herren, jetzt bewegt sich der moderne Mensch von heute. können sich einen Einführungskurs in E-Will Motion und auch ein Tour nach Berlin. I tell you, this is the way to go. E-Will Motion. Ladies and gentlemen, E-Will Motion.